Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do arroba TRD. E eu sou a Selma, do arroba Isso! No vídeo de hoje, é, eu trouxe um vídeo onde eu me transformo na minha mãe, ou na verdade, ela me transforma em mim. Ela tá usando a maquiagem que eu uso todos os dias, e eu tô usando o cabelo que ela nasceu, né? Que o meu também nasceu aqui, ó, de verdade. <laughs> Aquelas. o tempo todo as pessoas falam que a gente se parece demais um com o outro. E não só a gente, a minha irmã também, né? Uhum. fugindo do que tu mesma. <laughs> Mas Eu não cheguei aqui com a minha foi. Já é um vídeo que eu queria gravar há um tempo. Na verdade, a ideia é original era transformar a minha mãe em mim mas eu tenho cabelo curto, como vocês sabem, eu não ia raspar esse cabelo maravilhoso aqui. Então, é, a gente inverteu as coisas e eu me transformei na minha mãe no vídeo de hoje. Olha só que gêmeos que a gente ficou. Então, se você achou que a gente ficou parecido e quiser conferir o processo, já dá um like no vídeo, tá? Não deixa de curtir ele e continue assistindo. <laughs> Então, gente, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou começar sozinho, sem a minha mãe ainda. Porque primeiro eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço a minha maquiagem normal e eu vou fazer a minha maquiagem nela mais tarde. Vou começar usando um pouquinho de primer, o que eu uso todos os vídeos, esse aqui é o Tacta BB Blur. Agora que a gente aplicou o primer e a gente tá parecendo fantasminha, a gente vai vir pra base. É, eu acho que hoje eu vou usar a Story Fix Flow. Lembrando que todos os produtos que eu tô usando vão ser os mesmos produtos que eu vou usar na minha mãe, tá? Pra ficar, tipo, 100% igual mesmo. O corretivo que eu tô usando é o Fit Me da Maybelline. Eu vou só cobrindo as manchinhas do meu rosto. Aí agora, só pra dar um highlightzinho maior, eu volto no corretivo e com um pincel limpo eu venho puxando e fazendo um formatinho de V, assim. Tá, beleza. Agora que eu já fiz a cobertura da minha pele, eu vim com uma esponjinha e um pouquinho de pó translúcido, só selando mesmo as áreas em que eu pus corretivo. Gente, mil desculpas se estiver vazando no áudio, mas é porque começou a chover e eu já comecei a gravar, não vou parar, né? Eu vou vir numa paletinha de contorno. Essa aqui é da Boca Rosa do Paiô, é a paleta hashtag Copacabana. Como a maquiagem de hoje é mais simples, é, eu já vou tirando o excesso de pó translúcido e venho molhando o pincelzinho leque e já vou pegar no bronzer e venho iluminando o meu quase acabando, que ainda falta um pouquinho de blush, vou usar o bom e velho Fit Me na cor 02 da minha cara, que vocês já conhecem. E praticamente é isso, só vou vir na água termal ou no removedor de maquiagem, você que escolhe, e vou vir limpando o excesso de produto que ficou nas minhas sobrancelhas. Com as sobrancelhas limpas, eu venho uma máscara de cílios, a Falsive Push of Drama da Maybelline, Por último, vamos dar só uma coisinha na nossa boca. Para isso eu vou usar o tom 204 da Maybelline. E é isso. Vamos receber a nossa convidada especial da semana. Oi, gente. Aqui tá minha mãe. Oi, gente. Tudo bem? <laughs> a gente vai maquiar ela agora. Eu já fiz a minha maquiagem, como vocês já assistiram. E agora eu vou fazer os mesmos passos com os mesmos produtos nela, tá bom? Tá bom, mas né? gêmeos. <laughs> Bom. Então, gente, eu vou começar aqui com o primer, tá? Que vocês já viram. Você acha que vai usar uma tiara pra prender o cabelo? Pode ser. Tá. Então, se apresenta aí. Qual é o seu nome? Pra pessoal saber. Ah, meu nome é Aricel. Você também gosta de usar maquiagem, igual eu? Contei pra eles. Ah, adoro maquiagem. É toda a minha vida. Desde sempre, né? Uhum. Tá, talvez seja por isso que eu gosto também. Eu tô aplicando aqui o primer. A ah, senhora já conhece esse primer, né? Demais. Pois é. E como é que era a sua rotina de maquiagem antigamente? Ah, muito tempo, sempre me maquiei. Tinha até um, uma questão que uma irmã me disse assim, ah, nunca gere samba sem maquiagem, nunca gere samba <laughs> sem ser elegante. E uma vez eu usando só jeans e camiseta, camisa que todo mundo tava, numa escola que eu trabalhava, então aí uhum. a menina veio, o que, que tem diferente aí, tia? Que tu tá com a roupa igual de todo mundo? Eu falei, nada. <laughs> auge. Mas sempre falaram isso da senhora e sempre falam de mim também. Tanto que até no 54 sobre mim, você pode assistir clicando aqui ou aqui. Eu falei que as pessoas sempre dizem que eu tô arrumado. E foi uma coisa que eu acho que eu peguei da minha mãe, porque todo mundo sempre fala isso dela também. Tá, a gente terminou aqui com o um primer e agora nós vamos pra mesma base que eu usei, que eu já mostrei pra vocês. Mas conta pra gente, como é que a senhora fazia essa maquiagem antigamente? Eram os mesmos passos ou foi adicionando produtos com o tempo? Bom, eu sempre usei protetor solar né? Aham, dica que eu aprendi com a minha mãe, inclusive. Não usava assim Prime, essas coisas já foram mais recentes, gente. É, não Mas o produto solar eu sempre usei. E depois do produto solar, quais eram os outros passos que você fazia na sua make? Ah, eu uso muito, muitos dedos, sabe, irmão? não deu um ritual certo, não. E, gente, eu já dei um milhão de pincéis pra minha mãe e ela não usa os pincéis na maquiagem dela, gente. Comentei pra ela usar, já ensinei pra ela várias vezes, mas não adianta. Então eu, eu uso muito os dedos, né, as mãos coloco mm-hmm. o primer hoje, né? A senhora, voltando no assunto dos dedos, a senhora se dá melhor com o Beauty Blender do que com pincéis, né? É, mas eu, eu confesso. É. E volta na rua com meus dedos. Já eu me dou melhor com os pincéis do que com as esponjinhas. É uma questão de preferência mesmo e costume. não conta que você vai falar. Bom, antes de usar primer, eu gostava muito do protetor solar e depois segui uhum. o ritual, né? Com a base, o pó, mas assim, o que não, nunca, nunca faltou na lápis de olho. Aham, uhum, é usa marca registrada. Marca de olho preto e batom. Agora eu gosto muito de nude. Tudo nude, maquiagem toda nude eu amo. Eu busco muito nude, tanto para unhas quanto para minha maquiagem toda. Mas também eu uso outras cores, né? Muita gente comenta que a gente é parecido inclusive com a minha irmã também. Eu podia gravar um vídeo desse com a minha irmã. O que vocês acham? Volta aí também. Vocês assistiriam um vídeo desse. E voltando lá, por exemplo, vocês sabem que eu sou mais chegada em cor na minha maquiagem e a minha mãe é mais em nude, Mas ainda assim, as nossas maquiagens se parecem. Na verdade, a gente inteiro se parece, tanto fisicamente até nesse negócio de se vestir que a gente gosta. Aliás, estamos usando a mesma camiseta, não sei se vocês perceberam. Mas foi de propósito. Porque são os gêmeos, entendeu? se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver uma foto minha é, que eu comprei essa camiseta pra ir no show do João, que teve no ano passado. Se vocês não sabem, provavelmente sabem, mas enfim, né? Era logo o João. Aí, a minha mãe e eu estávamos na loja que a gente comprou essa camiseta recentemente. Aí ela viu a dela, sem lembrar que eu já tinha comprado, e falou: Nossa, mas é linda. Aí eu falei: Tipo, eu tenho igual, você lembra? Na hora eu fiquei assim, depois eu, ah, lembro. Pois é. Aí eu falei pra ela, eu tenho uma camiseta igual a essa. E como eu já tava planejando, né, gravar esse vídeo, eu falei, a gente podia usar ela quando a gente for gravar juntos. Falando muito de show do Jão, eu também amo o Jão. <laughs> a passei a amar o Jão depois. Conheci ele, conheci depois que Gabriel me apresentou. Foi. Gosto muito das músicas que Gabriel faz Preciso aprender a música da de Gaga, inclusive gremiada, né? Eu falei que daqui dois dias ela vai receber um Oscar. Agora nós amamos o, o filme, né? Sim, Star Wars nasceu uma Estrela, eu chorei horrores naquela sala de cinema. Enchi muito o saco, tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, a gente foi. E a senhora adorou também. Tá, beleza. Agora que a gente já aplicou o corretivo no rosto da minha mãe, a gente vai vir lá naquele pozinho translúcido e eu vou vir aqui aplicando nas áreas em que eu passei corretivo nela. E a senhora lembra quando foi que eu comecei a usar maquiagem? 2015, um tio de catapora Aí não quis mais sair de casa, nem pra escola. Eu inventei, não, vou te passar aqui a base, eu tô cobrindo as marquinhas de catapora Todo dia de manhãzinha cedo tinha que te acordar pra dar tempo de cobrir as marquinhas. Muita marquinha a sorte de é sumiu, né? A maioria. Foi assim que começou. Aí depois, para um evento, tu fez ela já por conta própria. Mas o que eu fazia era só cobrir as marquinhas. É, mas lembrando que a gente tá falando depois da catapora, não foi é, quando eu tava doente ainda, tá? Por isso que eu, e acabou que eu gostei muito e passei a me maquiar sozinho, né? Outros eventos, tinha muito festas de 15 anos naquela época, inclusive saudade, gente. Aproveitei o máximo todas, dancem muito, entendeu? Porque depois ninguém vai te chamar mais, ninguém me chama mais pra festa de 15 anos, gente pessoas que tiverem 14 anos e forem fazer festas 15 me chamem, aquelas. Ah, vou selando aqui a testa da minha mãe. E vou pincelando aqui na minha mãe, mas vou pincelando diferente. Na minha mãe, eu vou puxar do lobo da orelha em direção à boca, mas eu não vou trazer 100% pra cá pra baixo e completando tudo igual eu faço. Esses passos aqui todos que eu tô fazendo na senhora, geralmente, é o que a senhora faz na sua rotina de maquiagem? Não, não faço todos não, faço a maioria só. Quais a senhora faz? Quais, faço a base, uhum. pó lápis, rímel. A senhora passou a usar corretivo quando eu ah, me é, E às vezes eu uso corretivo, mas às vezes eu esqueço. <laughs> Sombra, né? Batom. Aham. Uhum. Até pedraria mesmo inteiro. Assim. Inclusive, fiquem sabendo que na semana que vem inteira vai ter vídeo todos os dias no Carnaval que é o especial do Carnaval aqui do canal, né? Então, vamos assistir todo mundo, né, mãe? É, todo mundo. Compartilhem também meus vídeos, tá? Minha também, não, isso aqui no nariz. Aí é, eu uso mesmo o dedo. <laughs> Ela tem exatamente os mesmos pincéis que eu, mas não adianta. Vou vir na paletinha da Boca Rosa aqui, que eu já mostrei pra vocês, e vou fazer os mesmos esquemas, tá? Em mim, eu sempre uso esse pincel pincel aqui na minha testa pra fazer o contorno aqui, porque minha testa é maior. Mas como, por sorte, a minha mãe não tem esse problema, sorte é dela, né? Ah. Mas dá o meu. Eu vou vir já no pincel menorzinho pra fazer o contorno do rosto inteiro, sempre misturando os dois tonzinhos iniciais aqui, tá? E já vou fazendo aqui. Já teve alguma tendência de maquiagem que a senhora nunca gostou na época que ela foi famosa? Algum tipo de coloração azul, rosa... Neon? Neon. Alguma, essas cores de neon nunca Tipo cores é, laranja, amarelo neon, verde neon, né? Isso. É, eu acho que é mais a questão do seu estilo, O terceiro é mais que nem eu, a gosta mais assim de, do sóbrio, do preto, nas cores, branco. Uhum. Basicamente só usei neon em marca texto. eu vou pegar um pincel grandão, vou tirar o excesso aqui de pó. <laughs> é relaxante, né? Toda vez que alguém faz a minha maquiagem, eu também fico com sono quando eu vou pro salão, aí a menina diz, se dormir, vou cobrar mais. Esperta, hein? Ah, na verdade, será que tinha que estar cobrando seu cachê, né, pra participar do meu canal? <laughs> Amo influencer. Pra que a gente já selou, eu vou vir nesse tomzinho mais saturado aqui que eu mostrei pra vocês. Só que no contorno Tá, beleza. Agora a gente vai vir na água termal, que é a mesma que eu mostrei pra vocês. Muito ASMR hoje, hein? Aliás, assistam um vídeo de ASMR que eu postei, vou deixar um card aí pra vocês. E agora a gente vai passar um pouco de água termal no seu rosto, tá? Então uhum. não abre o olho. <laughs> E agora, com um pincel de leque, eu vou vir no exato mesmo bronzer. Inclusive, eu acho que esse bronzer fica lindo na né, senhora. Eu vou molhar também o meu pincel e vou vir aplicando, ó, no ponto alto do seu rosto. Observem que na minha unha eu tô fazendo o iluminado antes do blush, porque eu quero mostrar pra vocês um truque que eu aprendi com o marido do Van que é um maquiador incrível. Talvez vocês conheçam ele, muito provavelmente ele é bem famoso. Mas ele costuma sempre é, fazer o iluminado antes do blush. A senhora usa blush na sua maquiagem regularmente ou não? perto é de mim, eu lembro. É, a rotina de maquiagem da minha mãe é mais rápida do que a da minha, porque você era mais ocupada do que eu, né? Até daqui uns dias, né? Que eu vou sempre me dar contigo da faculdade. Ah, essa já fez duas faculdades ao mesmo tempo, né? Já. Nossa, gente, é muito gêmeo, não tô dizendo Agora com um pincelzinho de detalhe, que na verdade já até usei pra iluminar aqui o nariz da minha mãe. Eu vou vir aqui, ó, no arco da sobrancelha dela. A gente tem sobrancelhas bem parecidas, né? Na verdade, nosso rosto inteiro é bem parecido, a gente parece muito um com o outro. Eu vou usar isso da minha mãe aqui e aplicar com o dedo mesmo, aqui embaixo uhum. da sobrancelha dela. Assim, mas é muito importante aprender a usar todos os pincéis, toda a ferramenta necessária pra maquiagem, porque o pincel que economiza mais, né? Porque quando... Não, uhum. é tudo eu percebo que a vai reagir mais. E além disso, o acabamento também fica mais bonito, né? Tô usando aquele pincel escova pra sobrancelha retar. E tô usando um pouquinho de água termal você vá tá preencher as suas sobrancelhas depois, que é uma coisa que eu e minha mãe não fazemos, porque a gente tem a sobrancelha tudo preenchida, mas mesmo que você é, use algum nude de sobrancelhas, ou então alguma sombra, um gelzinho pra preencher, é interessante tirar o excesso de produto pra não misturar mesmo, preferir na fórmula. Eu gosto de vir com a Beauty Blender só passando por cima, sabe? Que ela absorve líquidozinho e finalmente eu vou vir com um blush, que é o mesmo que eu usei, 02 da Maybelline, como eu já falei pra vocês. Um pouquinho aqui, sabe, perto do nariz, pra dar esse peixinho, peguei um pouquinho de sol e tal. Agora eu vou usar essa máscara aqui nela, que é a mesma que eu usei em mim, a The False Blushes Drama. A senhora já usou essa máscara aqui? Não. tá A Benesis, como ela usa lá primeiro, <laughs> é a marca registrada dela, só assim, que sempre fala. Os cílios da minha mãe são naturalmente mais longos do que os meus, por exemplo. E tá vendo a diferença que dá nos seus cílios? Então, gente, se não fosse eu, não teria borrado, né? Vocês já sabem. Vem aqui, ó, eu dar uma borradinha. Vou ensinar pra vocês como é que limpa, tá? Tá, gente, eu apliquei máscara de cílios na minha mãe. E como vocês podem ver, eu borrei aqui, ó. É importante ressaltar que não ardeu, uhum. não irritou, né? Que o Normalmente não ocorre com outras né? É. Algumas, né? Aí é, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu já borrei os olhos da minha mãe tem um tempinho, ó, tanto você consegue o dedo, ó, já até secou, eu só vou vir um corretivinho mesmo, sabe? Espera secar. O importante pra você corrigir o, o seu rímel sem fazer aquela lambança é só você vir com um pouquinho de corretivo, tá? Um pouquinho mesmo, porque você já selou nessa área. E com uma beer blenderzinha um pouquinho molhada, só um pouquinho mesmo, faça um blending eu vi com o mesmo iluminador aqui, ó, que eu passei no olho dela. Tem um truque que eu sempre faço. Eu ilumino o cantinho do pé, do olho. Ai, eu acho lindo isso. Uhum. Às vezes eu faço. Quando você faz sombra no seu, nos seus olhos, qual é a sua cobertura? Mais ou menos as coisas que eu gosto também. Eu gosto de dar um pouquinho, na verdade, de cores, eu gosto de um pouco de um rosa mais queimado, ou então um laranja. Agora, pra finalizar, o último passo vai ser a gente aplicar o mesmo batom que eu apliquei em um mais cedo, que é o 204 da Maybelline. Já falei dele várias vezes aqui pra vocês. Sozinho que eu tô sempre usando. Ah, é porque você gosta, né? Uhum. Tá, esse foi o último passo. Vamos tirar aqui sua tiara. <laughs> e essa aqui é a maquiagem completa. Eu vou dar um corte aqui e já, já a gente volta pra se despedir de vocês. Esse aqui já vou levar pra mim, tá? Ah, ela roubando meu meu. Às vezes eu borro, por isso que eu vou levar também, como ele não ardeu, não tive que lavar, não tive que fazer nada, então esse aqui já é meu. Né? Eu amo que eu falo que ela tá roubando o meu rímel, sendo que foi ela que comprou. <laughs> então, a gente já tá praticamente um igual ao outro, mas vocês acharam que a gente não ia sair idêntico desse vídeo, vocês estavam enganados. Conheçam então, aqui a Aricelva 2. Olha, o cabelo das peruquinhas dela são quase da mesma cor. Está parecido. <laughs> a franja da peruca não é igual, porque a senhora já usou franja, mas a senhora não tá, né, no momento? Não, não. Quando foi a última vez que a senhora usou franja? Ah, eu fiz um ano em junho, pelo cabelo crescente. Olha, a gente tá praticamente uma cara do outro, a gente tá olhando pra cá porque tem um espelho. É só que minha sobrancelha é mais escura do que a sua, porque meu cabelo é mais escuro do que o seu, não. Né? E também porque eu sou cabeçudo, mas. <laughs> Olha aí, essa peruca aqui ela tem uma franjinha que vem até aqui, tá? Eu fiz isso aqui pra esconder. É, e essa peruca aqui ela tem repartição fixa, então não tem como eu mexer muita coisa, mas voltem aí, a gente ficou parecido com um com o outro ou não. Eu acho que a gente já é parecido naturalmente, né? Qualquer coisa eu posso colocar meu cabelo no meio. Não, só se quiser, tá. vai. Porque essa peruca aqui, ela é, ela é lace, ela é sintética, tá? Mas ela tem repartição fixa, ela não tem lace na cabeça inteira. Ela é só um lace front, só na frente aqui. Mas ali, a gente tá igualzinho um ao outro. <laughs> e praticamente é isso. A senhora gostou do vídeo? Ai, gostei. Foi o primeiro feat aqui do canal, tá, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já curte aí, comenta e compartilha também. Se inscreve no canal, né? Faz esse serviço todo. Você assistiu da coisinha? Ah, é. Tem que ativar as notificações do canal, né? Depois que clicar em se inscrever, clica no sininho também para receber notificações de novos vídeos. E não se esqueçam que na semana que vem vai ser um especial de carnaval aqui no canal, então vai ter vídeo todos os dias, não percam nenhum deles. Então é isso, eu sou o Gabriel Jordan do arroba GHJRD. Eu sou a Selma do arroba Isso aí. Pronto, a gente terminou. Quer tirar foto pra thumb? Pode ser.